再给我一次机会。如果你开花，我就再去找他。如果你不开花，那我此生便永不再见他。 一壶清酒，一身尘灰，一念来回，不欲生，不悔一场春秋，生生灭灭，浮华是非，爱花在之时，才醉。 心中的花，不萎，时光它去不回。回忆辗转来回，痛不过这心扉。愿只愿余生无悔，随花香远飞。一壶清。 兄如今复活归来，还做了魔尊，也算是了了我的一桩心事。公主，你可曾考虑过，将来与殿下在一起？你这是什么意思？ 像殿下那样的人照顾你，你这说的是什么话？你明明知道我心里面只有你一个人。我当然知道了，只是……木瓷，你怎么了？没什么。 要答应我，不管发生什么事情，都不可以不告而别。剩下的日子，无论是十年、一年、一个月，还是一日，我们都要相伴一处。好，我答应你。木慈，你娶我吧。 这是个好日子，我们便在这里，天地为证，共结连理，好不好？你不愿意啊？不是不愿意，只是母慈，只是母慈，母慈。 木子怎么样了？木子因为裁解了十界天蚕，他的灵力在慢慢的退化，现在形同凡人。仙下因为体质虚弱，发了高烧，你不必担心，他只需吃些药，便会慢慢好转的。 别怕，我会陪着你的。 看这些贡物一眼，今日怎会想起要这件西城主上贡的摩诃斗彩披风？尊上在渝江宫设宴为穗禾公主庆生，这披风便是尊上送给穗禾公主的礼物。听闻穗禾公主是尊上的救命恩人，你说尊上会不会以身相许，以报救命之恩？嗨，别说了。尊上，贺礼已经放在桌子上了。下去吧。是。 徐凤，我听闻你近日忙于公文，便亲手做了一些鲜花饼，想着你若无空的时候，饿了充充饥也好。随禾，明日便是你的生日吧？你竟然还记得？这是鲜花饼，又不是桂花酿，我又没醉，怎么会忘记呢？今日十五，明日便是月亮最圆的十六，我已着人去给你办生日宴了。 你的生日就在这余江宫中庆贺，如何？ 看来烧已经退了。这是怎么了？你因为灵力减退，所以感染了凡人的风寒。哦。我问你的问题，你还没回答我呢。什么问题啊？你要让我害臊两次吗？可是公主，其实你心里比我清楚，用不了多久，我就会灵力尽失，形同凡人。 就算是这样，你愿意嫁给我吗？你现在伤可好了？现在应该好了。那我现在就告诉你，我有多愿意。何时成亲？六月初六。何处成亲？ 陛下，有句话不知当讲不当讲。想说什么？水神先生，他他又去魔界了。水神先生如此频繁地出入魔界，是否会有危险？万一魔界的人…… 挟持他来威胁陛下，他如今伤势已经痊愈，灵力也恢复的差不多了，寻常妖魔伤不了他。他要去，便随他去吧。要不了多久，他自会断了念想。 知道回来便好，蜜儿，你到底让我如何是好？放了你，怕你的人逃走；关着你，怕你的心逃走。你究竟要折磨我到何时？是不是只有他死了，你才能完完全全的属于我？ 你将这顾城王府赠与我，你们给我好好拾掇一番。是。你们先下去吧。 <laughs> 不给你吃，小仙子。 杨 <laughs> 湘子，父王让你来跟我玩。把你的手给我移开 <laughs> 去死吧！ <laughs> 尊上，杀了他们，挫骨扬灰。把他们两个带走。 顾成王出逃在外，得绝了他的后路。他们两个是燕城王的儿子，顾成王给他们下了失心疯的药，软禁于此，以此来挟持燕城王的旧部。他们够可怜的了，何必要赶尽杀绝呢？那个癞蛤蟆一样的东西，方才想要轻薄于我，尊上竟毫不在意吗？他心智不全，不必跟他一般见识。我在尊上心中的位置，竟还不如燕城王的两个傻儿子。 费尽一切心力将你救活，我便能在你心中拥有一席之地。可到头来，我却只是一厢情愿而已吗？四合，你的恩情，我从未忘记。我在你心里。 就只是救命恩人吗？这些日子，你总是对我忽冷忽热，我的心也跟着你忽上忽下。你可知道，你对我好的时候，我有多开心；你这般冷漠无情的时候，我有多难过。你的心究竟是什么做的？ 为什么我怎么努力也摸不透你？你该明白，我从来就不想当你的救命恩人，我也不需要你的投桃报李。我只是想做你的妻子而已，只是想和你并肩而立，想和你分享这世间的喜怒哀乐。就这么困难吗？随可，现如今莫妾千头万绪。 你得我把一切事情处理清楚了，你是不是还忘不了锦觅？别在我面前提他。你若真忘了他，又何必怕我提他？他背叛你，欺骗你，甚至杀了你，你却还是对他念念不忘。够了！我为你付出了那么多，我又得到了什么？ 今日是你的生辰，别因为这些事情扫了兴。我不跟那两个傻子多做计较，我会好好安置他们。徐峰，我一定会让你完完全全属于我的。 <laughs> 走啊，这就走了。如何？你要我留下来陪他们吗？燕成王这两个傻儿子，不知道怎么得罪咱们这位新主了。要不是被尊上拦下来，差点被杀。这这不比死更惨呐！哼，摊上这个凶婆娘，可有的咱们受了，可有的尊上受了。走了，走走走。 尊上，快入夜了，小心着凉。多谢。你我之间又何必言谢？今日我被那两个傻子戏弄，略有些失态，有些话说得重了，你切勿放在心上。放心吧，我明白。尊上。 你当真恨锦觅吗？一个杀了你的人，你会不恨吗？恨他，意味着你还记得他。我倒宁愿你能彻彻底底将他忘了，如此，我才能走进尊上心里。 你为我做的一切，我都牢牢地记在了心里。以后我们之间，莫要再提及此人，免得扰了我们的兴致。从前一直都不曾好好欣赏这忘川的景致，今日一看，竟是如此美轮美奂。想来。 是因为身旁有尊上作伴吧，真希望以后能一直如此，这样穗禾便知足了。 你们先下去吧。是。今日承蒙尊上为穗禾庆生，穗禾不胜感激。你喜欢便好。慢着。 尊上，你我之间何须见外？别再叫尊上了，唤我徐风。徐风，尊上与公主真是天生一对。尊上天皇贵胄，冠绝六界。 是只未成精修妖的兔子，一只想仰慕尊上。你如何知晓这只兔子仰慕于我呀？它一进门便在那儿，眼睛眨都不眨地盯着尊上。这兔子真是好看，浑身没有一根杂毛。旭凤，把它送给我可好？我把它驯了，做一只妖宠。有些东西。 不是你想训便训得来的。你真想养它，却不知哪日它会反扑于你。 <laughs> 不过是一只兔子罢了，何况它这么乖顺，怎么会伤到人？乖顺？让本座看看，它真的乖顺吗？在魔界，你便做我的随身侍女。 我便保你不被妖魔捉去。好看吗？啊，好看吗？不行，不能被凤凰发现。啊，徐凤，你没事吧？凤凰，对不起。未必只有猛虎才会咬人，这兔子咬人，才更让人猝不及防，不是吗？ 畜生，竟敢伤了尊上！是我等失职，不该放他进来。不如把他交给我。这兔子不好驯养，只怕会伤了你。我不养，把他杀了，给你报仇。杀了他，岂不是太便宜他了？照本作看，就应该拔毛去皮，抽筋刮骨，烧火加烹烤。 我知道你的心意，你自己享用便好。小心，别着凉。嗯，你也早点休息。尊上饶命，我们这就去把他抓回来。 这么恨我，我却好想你。我每天都在想你，我真的好想好想你。对不起，凤凰，我不是故意的。 水吗？我去帮你拿。 他竟然已如此亲密，明知道如此，明知道如此，锦觅，你为什么非要来？你为什么要自取其辱呢？我该去哪儿呢？我该去找谁呢？ 禁火中了琉璃禁火，还能死里逃生。幸而吉敏及时将颜佑军救回，他的元神算是保住了，暂无性命之忧。究竟是谁？究竟是谁杀了蒲池君？这天下会琉璃禁火的，只有火神和天后。天后已死，这火神跟蒲池君有何冤仇？不是徐峰杀的我爹爹，究竟是谁杀了我爹爹？我不会告诉你的。连霜没有去过七武宫，而来的是我的房中。吉敏。 必然是有人从中作祟，不是火神，嗯，绝对不是火神，是第三个人，一定是第三个人。那个人就是杀我爹爹的凶手，也是让我错杀徐凤的人。此人在暗，匿在明，锦觅，你要多加小心才是。等蒲赤君醒来，真相就可以大白了。杀我爹爹，害我错杀徐凤，此仇！ 不共戴天。 几日，他们把你伺候的还不错呢，连灵力都给你尽数废去了。 说到报应，你的报应便来了。这几日我一直在想，对于你这种叛徒，什么才是最精彩的下场？死太容易了。今天我就让你好好尝一尝，什么是生不如死的滋味。 哈哈哈哈哈！放开我！放开我！放开！你们干嘛？你们要干嘛？放我出去！放开我！放开我！放开！我！让！让 哎呀，你们两个真是患难之交啊！ <laughs> 当年是他救了你，而今是你救了他。老胡，难道真的没有别的办法能救蒲池君了吗？办法倒是还有一个，不过太过凶险。说来听听吗？你听说过上古邪兽九婴吗？ 传说九婴乃水火之怪，呃，集水火双重属性于一身，其内丹精元神妙无比。不管伤者遭受的是水系法力还是火系法力的内伤，都能被他的内丹轻而易举地治好。你说的这个事情是真的吗？嗯，反正我是这么听说的。 哎呀，我还听说，大概是在千余年前，九婴已被天帝和魔界联手剿灭了。但因其内丹精元实在是威力巨大，形死而神未灭，据说啊，现在还被关在魔界的地宫之中啊。 你可不能去啊！说好了，听听就好。凡是去取内丹的，都是有去无回。你要是去了，有什么差池，那天地和长方主还不得扒了我这层老萝卜皮呀？啊！我再想想办法啊！我再去翻翻那个六界全书，看看还有什么方法能够救颜友。 没干什么，没干什么，我明明看你鬼鬼祟祟的，你藏了什么？嗯，其实只是在准备一份礼物，送给你，要等到六月初六，嗯，才能完成，待你我成亲之日，我亲手送给你。真的？ 木慈，你知道我为什么要选择六月初六跟你成亲吗？呃， <laughs> 当然是因为因为，我第一次亲你的时候，就在那天。啊， <laughs> 怎么你忘了？当然记得，这么重要的日子，我怎么能忘呢？不敢忘记。 谅你也不敢忘。小桃桃！嗯，老胡，你要去哪儿啊？回天界。 回天界，哼！你别骗我了，你肯定是去找九阴内丹的，对不对？扑哧君是我的朋友，他当年救过我一命，无论如何，我要竭尽全力去救他。他，你不行不行，你不要命了！哎呀，都怪我当时老糊涂了，多了一句嘴，多嘴多嘴多嘴。你一直说，让我放下肉肉的事，可我只有真正用自己的力量，救回扑哧君。 我才能彻底的放下过去， <clears throat> 你成全我吧。若是长风如问起你的话，你便咬定不知情，我定不会连累你的。哎呀，不行不行，九阴地宫凶险莫测，你要是非去不可，那我陪你一块儿去，两人也好有个照应。不行，你灵力有限，你去了反而让我分心。可是你一个人去，我我我不放心。你的观城镜在吗？干嘛？ 方的闪电，把时光匆匆兑换成了年，三千世如所不见。左手捻着花，右手舞着剑。